qo'zobodda bayvoy bayvoy qo'chqorlari bu qayerdan keldi qo'chqorlar gulistondan gulistondan nechinchi nasos ikkinchidan ikkinchi nasosdan mana hamma tomosha qilamiz bu bayvoy qo'chqor qancha bo'ldi uch so'm uch ming somoni ikki yarim bo'lishi ikki yarim somon bo'ladigan joyi bu qancha go'sht kilo qilib olasiz bir o'ttiz kilo o'ttiz besh kilo bor a bor bor uch yarim ming somon dedingizmi ha uch ming uch ming somon qancha qildi bozor bozor 2300 so'm. 2300 so'm. Marhamat. Qo'shqorlar, qo'zilarni tomosha qilaman. Bu qo'zilarmi? Hammasi 1000 so'mdan. Ular 1000 so'mdan. Marhamat, uy sharoitida biznes qilishingiz mumkin. Hammasi 1000 so'mdan. hammasini ko'tarasiz to'qqiz yuz ellik to'qqiz yuzdan beradi to'qqiz yuzdan beradi ko'tara olaman hammasini olaman desa to'qqiz yuz ellikdan to'qqiz yuzdan bo'ladi Arabası ki 800 800'den. Bular ha? yana. Bular o'zi hammasi bir razmer pashti ha? Ha, hammasi bir razm. Qanchadan 900dan dedingizmi? Ha, ko'tarasi 900dan. Bozor nechta savdo qilyapti? Bozor hali har xil. Mirsa Somoni ina. Agar ham ashabiga qutara savdo. Mirsa Somoni qichqoruv. Buni ichidan nechta qo'chqor bor, nechta qo'zi bor? Hammasi urg'ochi. Urg'ochimi? Ha. Urg'ochi bor. Urg'ochi hammasi o'ta buday. bir dana 900 Aha. Optim, berib 800 dan optimiga. Mana aka, savdo bo'lyapti 800 dan, marhamat, 800 tomondan. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bir dona ikki dona olmayman mana. 20 ta bo'lsa 30 ta bo'laman. Mana. Mana ko'tara savdo bor, baraka, bering. Bor mana aka. 30 taga 30 kishi 400 qo'ng'iz sirtayapman. 30 tasiga sirtayapman. Hammasiga 30 ta qo'y bo'lsam 3 ta qo'y da misol. 30 ta bo'lsam 20 ta bo'lsa. 800 ta bo'lsa. 800 ta. Nomeringizni ayting marhamat aka telefon qilishadimi aka? 902 902 60 60 25 25 35 35 marhamat tomosha qiling. Telefon qilishlaringiz mumkin. Sizga shans bu. ha sakkiz tomondan bu taraf savdo o'n nechta qo'y bo'lsa mana yigirmata chiqami o'ttizta chiqami o'ttizta qo'yqim o'ttizta odam qolinsa deyapti to'qqiz nima deydi haji bobo to'qqiz yuz o'ttizdan beri olibdi to'qqiz yuz ellik emas shu şu bilan o'ttiz so'mdan avlaman shu sho'rachotdan o'tyapman ha marhamat mana savdo bo'lyapti sakkiz tomondan qo'shqorni saqlamang olib so'maga qo'shqor endi adenna aden kelishamiz bu yog'i o'ttizdan chiqqan yigirmata chiqqanmi bergi sakkizdan mana shu sakkiz tomondan ko'tarib savdo bo'lyapti marhamat o'ylab ko'rayapti bular hammasi qo'chqor emas ko'zalar bular a aralashmi farqi menga mol bo'lsa bo'ldi bo'ldi e gap yo'q 8 сомонда. Бар ҳама 8 сомонда кӯтара савдо. 8 сомонда бериш мада. Лекин яхши нарх қилишяпти ака. Ҳеч кимдан нарх қилмайди. Менга урнатишим эркам фарқи йўқ менда. Ана. Ҳайли кўрамиз ал охир бўлди. Бу мен кетаман 20 вақт бўлди. Бервор ин бор барака ака. hech kim bunda narx kirar yo'q hali bo'lmaymi yo'q yo'q marhamat tomoshabinlar. qilinglar qo'zilar qo'chqorlar sal ochilsin shular hozir moldan ovqat qimmat tez qimmat ha biz o'tib, besh chiqdi. chiqdik topilmaydi кичқоро чанд шед ака кичқоро кичқоро ҳазорсуми савдо мекунад ҳазорсуми савдо мекунеда кичқори куҷои акае кичқори гулистон а гулистон ҳазор сомони ина марҳама тамошо кунед чанд кило гӯш мекарда боша чанд кило гӯш мекарда боша ҳам сезда чорда понздаҳ шонздаҳ ҳар 15 kilo. Ming somondan qo'shib qolaman marhamat. Ming somondan. Nechidan savdo qilishdi aka? Ha? Nechidan savdo qiladi? Har xilda 8, 8, 9 bermadingiz. Bo'lagi joy ming somondan. Yo'q, yo'q, 9 dan. 9 dan ha? Marhamat 900 somondan bo'lagi joy ekan. Qo'shqorchalar. Marhamat. Chiqarding? هزار سو میگن نمسری میشید ها؟ ها ها ها مرحمت سال قویلر تماشا کلیم بریم سکیز ساماندن سال قویلر بازار نیچه بود نکر بازار؟ بریم آتیزن هزار و ششتر سامان کده نروزش بزرگ حالا قویلر Lorasıdan mı? Hayırda koyular bak ya. Caylovdan kelgan. Caylovdan. çi. chi? hamas hammasi qo'zi. Bular qanchadan? 1000 so'mdan. Bular qancha go'sht qilsa? 15 kilo. 15 kilo. Hozir kilo go'sht makadagi narx 1000 somoniy. Bozor mı 900 800 qildi? 800 qildi. Bermadingiz. А шумо чанд шиди? Чуқур. Чанд сум шиди ака? Ҳазор сумо? Ҳазор сумо? А шумо чанд шиди? Чуқур. Ҳазор афсон сумо, чуқур. arzon bo'ladi ikki yuz so'm yuz so'm skidkasi bor har birovida boyovoy qo'chqorlar arzon bo'ladi yigirma yigirma besh kilo go'sht qiladi qiladi asosan bularni boqqani yaxshida boqqani so'ygali mana bunisi yaxshi shishak deydimi bularni boqasiz boyovoy qo'chqor bo'ladi ha shishak ha bir yoshdan o'tgan bular bir yoshdan o'tgan qo'chqorlar shishak boqish uchun marhamat mana zot uchun ham yaxshi bular mana bular zot uchun ekan buni qancha dedingiz ikki yarim deyapman buni ham kami bor ikki yarim bo'lishi qancha bozor qancha bo'lyapti bozor bozor yigirma bir so'ragan yigirma bir yigirma bir ikki ming yuz so'mon dorosat so'mon uchqo'rov marhamat tomosha qiling qayerda qo'chqorlar aka bu qo'chqorlar o'zimizniki kolxozobod kolxozobodni qo'chqorlari marhamat 1200 сомон? Ира 1000 када ира 80. 1800 сомон? Ой, 30 шо. Аха. Ибо чара 300 меги. Бузе ча. Бара ча 500. 300 сомон. О, мода. Иш мода я? О, мода. Иш курча. Чаши иш курча. Иш шашини. 650 сомон. Иш курча мешдеги чаши дака бар? Чаши 2500. Ю толу кана? Икиарим саман, мархават, икими икизи савда кылышты бериш ма. Мештагиш? Бисмолла. Мештагиш? Сесад антария. Мештагиш бу сесад. Бисмолла. Бисмолла, а? расияно тамошо кунем пула рӯй кен таб таб бигиранд дунбара бине дунба аста як чор пулааста дунба бемалол чор пула ина дунба си километро як гӯш си кило бемалолай дунба ваз мигӯш поёбробара Çok güzel. مالور 1 kilo me bro. Ay dumba vaz mi güç Oo, koyun bro oo, bana. oo. Marhamat. Qarora یورو تای تاکسیاری نپارتین ارزون نمود روی کن بگیرن تیستی ina zimiston olmaysizlar, Oo. sartiyada qishim melava. Mayli aka. sakkiz yuz ellik so'm bo'ldi 1800 qancha? bir ming sakkiz yuz ellik 1850 narisi bir yarim bir yarim. qo'zimi qo'chqormi ular qo'zi qo'chqor ikkovi shu bunalar buni ikkovi buni ikkovini ikki ming ellik so'm oldi 4070 ming to'rt 4070 yetmish so'm oldi to'rt ming yetmish so'm siz oldingizmi potyapsi olib ketasizmi olib ketaman yaxshi somsaga somsaga so'yaman to'rt 4070 yetmish so'mga چهار هزار هفتاد سومده این خودشوی بایوه خوشکار بود سالق من اکا پیش هم علازی نبو پرو اکا پیش مکتب هم نه نشما نه دوگن یا که ایس رفتن یک کبری که دوستان دوباره میدونی راه دارم چه پوسکی میدونم که پیش مگزی نبو پرو ای پیش مکتب هست تو بگو رویش که تمام هرش مکتب قیرد خوشکارlar دیده bu? Rayonniki. Rayonniki ha? 4700 сомон дай надо қучқори калон калон ош босин ака омадингиз берсин савоб олед